なんだ天から落ちたぐらいで修行が足りんぞアスラオーガス不粋なやつ 今を楽しみ戦いて美味を喰らい戦いて美酒を煽り戦いて美気を抱き戦いて桃源の湯に遊ぶこれが生きるということよ俺はあんたとは違う 違わんな。 Ha ha ha! Ha ha ha! you 今はつまらん時代だデウスめ世界を救うなどと大見えを切りそしてそのための仕組みを構築しよったうん奴は本気で世界を救うつもりなのだ大回転だとくだらんマントラに頼り切っておるからワイゼンやカルロなどあの低たらくなのだ 己の身に頼まぬ戦など無粋極まるかつては違ったそう我と貴公とが共に肩を並べて戦っていたあの頃はな 死に譲れはスだ我は未だ満たされておらん拳のため方は教わっていないならばが久しい さて。 敵討ちは苛烈に幕を開けもはや常人の介在を許さぬ神域に到達した戦いは激化の一途をたどる勝つのはアスラかオーガスかその結末は神ですら知るすべはない